aquí estamos. Vamos para Santo Domingo, a Santo Domingo. Pam, pam, pam, pam. Mau, qué gusto verte, bro. Qué gusto verte, bro. Mau, ¿cómo te sientes? Mira, vamos a hablar con Mao ahora. Para Santo Domingo, soy como uh, Santo Domingo por primera vez. ¿cuándo fue la última vez que nos vimos? Nos vimos hace ocho días. como un siglo para nosotros. Pero el equipo ya está aquí. Nos vemos en Santo Domingo. mucho. Suerte con tu vida, mamá. pasamos por inmigración, las, los colores de la bandera. muy feliz con las tomas, ¿no? Del avión. isla, agua azul, agua verde, isla, avena, avena no, arena, <laughs> avena por la mañana. <laughs> bienvenidos a Santo Domingo. Brugal es el, ron más famoso aquí. Brugal. Todo el mundo toma Brugal. Brugal. Brugal. Ya estamos en Santo Domingo. a Santo Domingo. Taram, pam, pam. No, estoy feliz, man. Hace años que no estoy aquí. Hace años. ¿Cómo te va con la bachata? Man? Listo. Bachatea mi mamá. listo, <laughs> listo, listo. La tierra de Dios, donde están las mujeres más bellas y preciosas. donde están las mujeres más bellas y preciosas. Aquí fue que Dios descansó. Esta es la tierra donde Dios tiene vacaciones. Y, cómo como, ustedes dicen aquí, pa'lante que vamos. Pa'lante que, vamos. Mírala aquí, mírala aquí. Dios te dije que iban a estar afuera. Ay, Dios. No, no hay nada, no hay ninguna parte del mundo como Santo Domingo. ¿Sí o no? Ninguna parte del mundo como Santo Domingo. ¿Sí o no? Único, único, único. Aquí estamos, coño, para que sepa, papá. Si alguien tú querías matar. bachata. a mi mamá. Ya tengo hasta el teléfono de él, ya. No. Ah, Brian se llama, Brian. Brian, una cosa así por ahí. Pero es muy buena gente, se ve que es muy buena gente. Tú verás. <laughs> Aquí estoy curando. Ya tú sabes, quieren saber qué es lo que hace Pau quiere sancocho, no lo puedo invitar porque no lo conozco para que tú le hagas un sancocho algo. vamos a ver, va a ver, él me va a cuadrar un viajecito a la romana por ahí. Si, si yo lo llevo a la romana, yo te voy a llevar a mi casa para que apruebe la sopa. Porque tiene un socio que se llama Nico, ¿cómo es? Mauricio. Mauricio, que le gusta. <laughs> Oye, la yo me, yo desde este momento tú eres Nico. Nico, <laughs> ya. Eso e, e, empezó a este momento. yo Bro, te voy a decir, todo el tan confundido porque, yo, te estoy llamando Nico. Y por eso tenemos documentación. Ya tú sabes, entonces. Oh my God. Oye. Nico. Pero oye, ¿qué es lo que él está oyendo, Raiza? Oye, oye, eso es lo que le gusta. Luis Vargas Luis Seguri y el otro con Anthony Santos. Oye, oye. Y le gusta el Barceló crudo, puro. Bueno, pues hablamos ahora. Nico, voy conduciendo. Levanta la mano derecha, Nico. Juro tu nombre, Nico. Esa es bonita, esa es bonita, oye. Nico.